我跟你说哈，这个就是大菠萝。为什么你刚才我跟你说我没有旧时间？刚才呢，要我啊买回来新的，咁然后呢，我用啲布嚟包，包住嚟包到它啊软啦。嗱，你按呢晒它，按呢晒它已经啊熟了。如果很硬呢，按不到的，很紧很紧嘅，所以对表它熟了。咁熟嚟就即系你包的时候呢，住啲衣服，你包住嚟的时候，一听两听。 检查一下，如果包的太软了，按下去软了，就代表它熟了。还有一种香的味道，也是熟了。呃，咁为什么我要讲跟你们说呢？大是菠萝呢很难很难的，我已试上四五个，六个没办法成功。后来第七个、第八个才来成功。就是拿布来包，如果你包的时候呢，发觉啲布撕了呢，你就更温温嘅干的布。 嘴巴包的它软了，一天两天三天，看那个大雪菠萝，嗯，个时间不一样的，可能个大雪菠萝早一点熟，迟一点熟也不一样的，所以你自己，红一下、红一下，它比较一点，比以前的软那点还有一种很很香那种大雪菠萝个味道，那我我那样不用说啦，我一起看我大雪菠萝，本来呢，我买回来的时候呢。 有一点点黑的，都不要紧，它没有烂到这样没办法嘛，你要，呃，拎到大石菠萝熟，如果不熟呢还不好吃的，所以那朵烂不要紧，本来你有烂一点点的，没办法，一定有点点牺牲的啦。所以我要怎么告诉你呢？怎么开我们大石菠萝呢？OK，哈你看住了哈，咁然后咧，当我开开了就几好嘅，咁啊。 啊，票叔啊，有都可以子？啊，你哎，你们闻不到，我闻到了。 <laughs> 我今天呐有点感冒啊，早两天， <laughs> 我很快好了了。为什么？用我自己的方法，什么方法？因为我我觉得我应该普通的伤风咳嗽。 哇，好辛苦啊！黑超黑超，大伤风。咁啊，然后我成个身体誒发热，唔系发烧，唔系发很高嘅热度，就至一个人整个人好像誒手啊、脚啊、头啊一陣热啊。咁然后咧，我拿个冰块，咁啊，好像个冰块，我们咧，譬如说說一个冰块，我们将个頭将个頭貼下去，将个頸。 整个后脑，啊呢个后脑嗰个颈踢散住，咁你净听我碎咗一个冰块乱咩？嗰个冰块就是一种诶冷场用嘅冰块，系用塑脂装到冰水最乱咩？我借了冰咗之后咧，冰装装水啦，系他自己装好嘅水，咁啊用了冰啊，我下次跟你问说怎么做，今日我甚至跟你说怎么。 龙我今天的伤风，我今天第二天好了好多了，本来个昨天都死死的，我我不敢做视频了。咁啊，然后我怎么做咧？吓，我玩住尾又退烧药，我没有发烧，只不过身体发热。咁我怎么做咧？第一我喝水，啊喝茶叶水、柠檬水、柠檬茶叶水、根子水，我教过你们噶啦，治疗你嘅伤风。跟个胃有问题了。咁啊，然后我怎么做咧？吓，用嘅两种。 啊！喝茶一斤，啊清根水最便宜嘅清根，清晰嘅清根水，咁啊沟断啲茶叶度，我教你， <laughs> 我半音唱次啦吓，下次我做个四片啊，教你们怎么帮你们伤风，真系唔关喉，用我食嘅方法，佢正到啊你发烧，令到耳朵又发炎啊，令到整个人伤风很久很久没有好。 我真的我走两天，伤风很厉害，我睡觉睡咗整天了，所以你听我把声音有点沙哑了。 <laughs> 不过幸亏我今天可以做视频，我也是蛮开心的啊，我不长志，我实一定要做个怎么呃，迅速帮助你们舒服呃，呃，呃，怎么舒服治疗你的伤风，快点。 嗯，我而家削只大树菠萝先，咁啊然后咧，我买咗个大树菠萝回嚟，哇！我黐身撩出个脆成功，没关系，起码我成功嘅，我我很开心。咁啊，就可以用一下。其实大树菠萝呢种东西咧，嗯，我看德华就未有人教过我呢个方法，系我第一个人，系我第一个。为什么我不包晒住啊？因为我摊呢度已经稀了啦，如果我包晒住咧，可能整啲就不开始黐啦。 嗱，已烂到条线啦，咁啊呢度啲肉，啊啊，很香，你闻它真的很香的，咁啊嗱，你看，弄出啲果肉出来，我弄出嚟先啦，我不用浪费时间啦，很容易嘅咋，我浪我我不用浪费时间啦，啊嗱嗱。 咁啊，我除出一啲出嚟先啦，我不妨浪费你晚时间啦，即证明呢个方法系闪嘅，真的闪嘅。嗱，呢大树菠萝我已经有种香嘅味道啦，所以你啊放个沙子啊，放冰柱也好啊，搵啲盐盐水啊，冷一杀啦，你看多冇呢？啊，我咩骗你啫？不是用呢个方法咧，真正你整啲体液丢了，为什么？它不熟。 没有香的味道，是不可以吃的，不好吃的。所以我现就闻它很有种香的味道，所以当你啊什么水果可以呢？哈，用这个方法，就是用一个方法包住来贴住来，呃，比如说嗯，番茄啦也可以，嗯，香蕉哇，number one。 嗯，还有啊，这个榴莲都可以，不可以榴莲你不可以包了这么多天，包了它出水呢就很麻烦了。呃，总言之，有定水果你以探探讨一下啦，不是每一种水果可以包，只不过你捉住每一种水果还不一样的。所以我提供嘅就是呢几种啊，第一，大薯菠萝；，第二，香蕉；，第三。 呃，就是呃，番茄也可以。呃，你看你自己啦。呃，那我介绍来这里啦，那没有骗你啦。本来呢，呢，呃，大雪包呢买买回来的时候完全青的，所以用我自己的土方法，very good，好美。你看我，你唔好说闻它，你当然你们闻不到，但是你感觉它已经什么？真的。 已经黄了啦，啊，很香。我买回来的时候很烟嘅，烟纷纷。如果你烫开咧，完全没有熟的，没有香嘅味道啦。所以我也呃，用呢个方法弄很多年，弄给自己吃，一点浪费都没有啦。你不妨照一下啦，你看，啊，你看一下，啊，你看，我不用浪费时间啦。嗱，你自己，啊，自己，低一点，低一点，照给人家看，OK OK。 证明那个东西还可以吃的。OK，这次来接你了，拜拜。